mogę więcej powiedzieć. Typ F650, silnik Rotaxa, motocykl potocznie nazywany Funduro. Taki w tamtym okresie BMW, że tak powiem, nadało trend. Chodziło o motocykle ciężkie, stosunkowo ciężkie, o pojemności w granicach tych właśnie 600 cm3, które mają być motocyklami, nazwijmy go względnie wszędobylskimi, czyli spokojne można jechać nim i w trasę, i w teren, który jest y, nie bardzo wymagający. jeżeli jest bardzo wymagający, typu bardzo głębokie kolejny, czy bardzo trudne przeszkody, ten motocykl jest po prostu za ciężki. Mocy ma pod dostatkiem w takim terenie, ale jest po prostu za ciężki. Taki typowo wyprawowy motocykl bym powiedział. Jeżeli chodzi o jakieś działania y, terenowe, y, to nie jest <laughs> To jest trochę tak, że dzisiejsze motocykle yy, typu na przykład właśnie Benelli, TRK, które skądinąd yy, wydaje się być fajnym motocyklem, yy, ktoś powie, że jest uniwersalny. Tak, on jest uniwersalny, z większym przeznaczeniem jednak na asfalt zdecydowanie. Ten motocykl też jest uniwersalny, tylko z innej generacji czasowej zupełnie. I to jest motocykl, który jak najbardziej nadaje się na trasę, ale również nadaje się na teren. Chciałbym obalić pewne mity. On się bardzo dobrze prowadzi przy prędkościach tam 60-80 na szutrze. Jeżeli jest w miarę równo, a, a przynajmniej nie ma wielkich kamieni, to spokojnie i sucho. Spokojnie sobie ten motor dobrze radzi. Pozycja jest bardzo wygodna, jest wysoko. Jest dobre ułożenie nóg. Cóż więcej mogę powiedzieć o tym motocyklu, troszeczkę o tym egzemplarzu. No on jest w pełni oryginalny, jeżeli chodzi o techniczne rozwiązania, nic tu nie było zmieniane, nic nie jest ulepszane chyba to jest najlepszy, najlepsze co ten motocykl mógł w swojej karierze jeździeckiej spotkać, y, dlatego że ma po prostu zamontowane rzeczy, które są dodatkowe, ale one były tylko ulepszeniami, a nie były rozwiązaniami zamiennymi, na przykład dającymi chwilowo albo większą moc, albo jakieś dodatkowe, dodatkowe możliwości. Na pewno jest akcesoryjna szyba, Posiadam też oryginalną, ona była bardzo krótka. Długo były krótkie szyby do 97 roku. Patrząc na to, że ten motocykl jest już 24-letni, zwracając na to uwagę, no to, to fakt, że tak późno wprowadzono, to, to, to też było ciekawe bardzo. Yy, to jest pierwowzór motocykli F650 GS. Nawet tak naprawdę on jest takim trochę GS-em. Po prostu wówczas nie używano tej nazwy. Yy, może nawet lekko adventurem, ponieważ w roku 97 wprowadzono odmianę ST. Ona się różniła tym, że miała węższą kierownicę, miała troszeczkę inny skok zawieszenia, w związku z tym parametry y, ustawienia zawieszenia były też y, mniejsze i ten motocykl był po prostu dobry, y, z tym, że jeszcze w większym stopniu dawał się na asfalt. Ale oczywiście, jeżeli ktoś szuka dzisiaj motocykla, który będzie bardzo gładko pracował, to jest silnik gaźnikowy z, dwoma siecami e, z jednym cylindrem. E, on generuje moc 48 koni. E, ma ten moment fajny, w granicach 4000 obrotów. Naprawdę bardzo silny jest ten motocykl. Nigdy nie będzie bardzo szybki. Maksymalna, co pojechałem, to jest w granicach 162 chyba, 160 km na godzinę. I ona jest zdecydowanie nie na ten motocykl. Od 120, 140 już się nie jedzie tym sprzętem fajnie. Do 120 jest idealnie. 140 w czasie wymijania, czy jakiegoś szybkiego rozpędzania, ale generalnie 110 to jest idealnie, to jest tak jak piechur, po prostu osiągnąłby dobrą prędkość i, i tak może iść wiele, wiele godzin. No tak jest z tym motocyklem. Ten motocykl ma, tak jak mówiłem, wyższą szybę, ma deflektor założony, który ewidentnie pomaga. E, ma oryginalny kufer jeszcze, w sensie z tamtych czasów, 1994 roku. Jeszcze z nazwiskiem Szwajcara, e, który ten motor kupił. E, są dwa kufry nowe, które ja już kupiłem też firmy Givi oraz dwa stelaże. Nie było z tym problemu, po prostu zadzwoniłem w odpowiednie miejsce do firmy, która takie rzeczy ma i misjonary spółki są. Także rzeczy do tego motocykla jakieś e, mm, akcesoryjne nazwijmy to są. Z Bielska Białej wziąłem gmol dolny. Interesujący dlatego, że jest nieduży. Ja nie chciałem specjalnie wielkiej konstrukcji. E, I uważam, że jeżeli będzie potrzeba, oby nie, to się po prostu sprawdzi co mogę więcej powiedzieć? Takie spełnienie marzeń. Dlaczego? Dlatego, że ja lubię stare rzeczy. Y, one mnie cieszą. To nie jest tak, że nie lubię nowości, ale jakby tak wracam. Dużą część mojej młodości gdzieś tam jako kierowca starałem się często spędzić w Mercedesie 126 SEK i mi się to udawało mojego ojca, także Lubię stare rozwiązania. Szukałem takiego motocykla. Miałem na oku jeszcze e, Tenere 750 z 92 roku, ale tam zakres prac był bardzo duży, a tutaj prawie go nie było. To znaczy ja wymieniłem uszkodzone, ale to dopiero wyszło przy zmianie oleju, uszkodzone tarcze e, sprzęgłowe. To nie był specjalnie wielki koszt. No i oczywiście wszystkie połączenia gumowe od baku, ciśnieniowe, jakieś podciśniowe przy silniku. To wszystko zostało wymienione, plus świece dwie irydowe, żeby już były, że tak powiem, na zapas. Opony e, są na razie dobre. I ten motocykl tak po prostu sobie spokojnie funkcjonuje. E, jeżeli miałbym na przykład czas, urlop, <laughs> jakkolwiek, i mógłbym teraz, nie wiem, wsiąść, jechać w kierunku Węgier, to wystarczy się dobrze ubrać i ruszać. <clears throat> Także dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim motocyklistom fajnych podróży, fajnych motocykli i szczególnie pozdrawiam tych, którzy lubią starego typu sprzęty. E, dla ekologów ten typ, ten motocykl, dokładnie ten nie ma katalizatora. Także mogę dolewać ołów do paliwa, aby było mu lepiej. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.